Uli. Yo, benta. Boy. Tingin ka. Uy. Tingin na rin sa pogi. Tingin ng bikat. Bikat. A few moments later. Nakapunta ka po. Ako mo Loy? Inahili sa pagkapit, kita ang puwet. A few moments later. Pogi. May SMG dito. Misa lumanood ng post. Hindi. One eternity later. Ano, ano friend John? Ay, ba daw umalis din eh? Oo, nakakatakot. Woo! Number 3 ako. Ah, may 4 times dito. 4 times dito. Sa push ko. Okay, okay lang yan. Okay lang Sa likod natin! Sa likod natin! Ang dami! May warehouse! May warehouse! Diyan lang kayo, kaya ko na rito. Warehouse! Warehouse! Warehouse! Isa lang yan. Isa lang yan. Juan! Ayun po, nakatayo. Nakatayo. Uy, muda lakad. Pogi play. Tama ka. Ayun na. rin ah, na, nandiyan ah. Dito sa bahay, di ba? yeah, <laughs> boy. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Gab, nakita mo sa may ano? Nakita kami yung sa may ano? Dito sa ano? 15, 30. Kabilaan. Ayun, sa warehouse, bubble sa akin. Mar, ay, Gab, ay, Gab, baba tayo, baba, baba. baba, Takbo! Takbo! Ayun, sa warehouse, oh. Oo nga, oo A few moments later. Deja vu, I just been in this place before. At G! Yung isa walang tinatamaan. My God, I hate drugs. Saan na ba ibang kaibigan? Huwag ka pupunta sa akin. Huwag ka pupunta sa akin. Patay. Patay. Tayo na lang. Tayo na lang. Ah! Ah! Ayun, alis sa puno! Agad sa puno! Agad sa puno! Lutas ka na! Down na sa puno! Ayan, Andun na! Tumatak din na yung shit! Diyan sa baba! Dito, dito! Meron ko lang dito! Dito! Ayun ako, nasa, ayun ang pumapasok na ako. Oh. Ayun na, bitin dogaw ko, ayun na, binabal ka, dogaw ka. Barli mo. Buhay agad. Ayun na, nasa, papunta na sa box, dalawa. Nandiyan na. Buhay agad, buhay, hindi ka muna pumalag. Ito yung buhay mo ng buhay mo. Nagubuhay pa sa Erin eh. Ayan na! Ah. Ayan na! When I said, I'll, I'll stop criminality, I'll stop criminality. Eh, And if I have to kill you, I will kill you. Personally. Ah! Wala mo lang tubaw masyado. Uy, bawal lang ako dito My God, I hate drugs. Mama. Dalawa pa kalaban mo. Oy, meron pa isa. Meron pa isa. Nakidlat-kidlat ka pag nakakita. Putang ina, 5 na to! Bomba! Ayaw gumana! Ayaw gumana! yeah, boy. Aksidente. Gago. Aksidente. Layo eh. Nandito yung bumbo. Ba't namatay yun? Siguro nandito siya. Banga ang puta. Ang layo na nun eh, no? Medyo kaya yun. Release the savage. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin